What's up guys? Баярлалцсан дараагийн дугаар тавтай мөрөлцөн. Энэ удаагийнхаа дугаараар эрдэм та бүхэнд яаж мөрнийхөө булчин гэрээ нөхцөл ямар ч төхөөрөмж өөр хөгжүүлж байгааг заах гэж байна. За бүгдээрээ ямар тасгал авсан? Тасгал гэдэг. Э, тасгал авсныг хацгаая. Хамгийн ихдээ burpees 15 удаа, дараа нь jumping jacks 30 секунд, дараа нь pike push up 20 удаа орох болно. Энэ болохоор халаалт байгаа. Э, халаалтаа 2 орсны дараа та бүхэн За халаалтаа орсны дараа та бүхэн elevator pike push up буюу сандлан дээрээ гарч байгаа доош харлцсаныг 15 удаа хийх болно. Дараа нь юуны дараагаар wall walks буюу хан дээр хан дээр халхалт 4 удаа. Тэгээд үүний дараагаар pseudo push up буюу таны 3 толгой болон мөрдөөч ор сүнэлтийн нэгэн төрөл байгаа. Үүний дараагаар бас handstand push up буюу хан дээрээ бохирч байгаа сүнэх. Тэр нь хандлуу авч байгаа ханны эсрэг харж байгаа гэсэн оролдол 4 4 удаа байгаа. За бүгдээрээ энэ дасгалыг хийцгээе. За let's go guys. За залуус одоо бүгдээрээ гэрийнхаа нөхцөл хэрхэн мөрөө өгжүүлэх талаар дасгалаа эхлүүлцгээе. Хамгийн эхний дасгал нь burpees 15 удаагаа. За burpees гэдэг нь болохоор 5 минут харуулъя. Үсрээд зэрэг зэрэг бид нар одоо purpose-ийн дараагаар jumping jacks 30 секунд 30 секунд болсон байна. За 30 секундын дараагаар одоо pike push up буюу та бүхэн ийм байрал авч аваад өөрийгөө нийлүүлж аваад аль болох сунж өгөх хамгийн гол нь яг сонголт хийж байгаа юм шиг. Тэгээд энэ байрлалаараа 20 удаа сонирхох За халаалт нэг юмх байла. Та бүхэн халаалтан дээр хэрхэн хөлөрснийг бас харж байгаа. Юм хоёр хараал халаалт ч гэсэн хамгийн үр дүнтэй ихийг хичээгээр. За үүний дараагаар бүгдээрээ 30 секунд амрыг халаалтаа дараа 30 секунд амсныгаа дараа одоо үндсэн дасгал руу дуурна гэсэн үг. Хамгийн үндсэн дасгал нь болохоор одоо хамгийн эхлээд elevated pike push up буюу санал дээр олж агаад 12 удаас байна. Хүү. За. Гэртугаа сандлаа аваад 30 секунд болсон байна. Сандлан дээр гараад тогтоод Ийм байдал орсны дараа 12 12 сарнаас дараа дараагийн дасгал маань юу вэ гэж цай. Дараагийн дасгал маань аа wall walks буюу хан дээрх халхалт Хон дээр харахалтыг бүгдээрээ дөрөв оролтоор орох болно. За хэрхэн дөрөв оролтоор орох вэ гэх юм бол одоо харуулъя. Зүгээр л битээ хан дээрээ За бүгдээр бас ган дээрээ тогтоод хэрхэн ачаал мөрөн дээр үлж байгааг харж байгаа. За. Удлаа. Энэ болохоор нэг оролт. За энэ утгаар ингээд дөрөв оролт байгаа. Wow box гэдэг тусаа дараагийн тасалж яваа хэрэгцээ. Хүү. Дараагийн тасалбар нь pseudo push ups. Тэр нь болохоор та бүхэн хэлсэнчлэн 3 толгой одон мөрлөө ачаалагддаг сонирхолтой нэгэн төрөл байгаа. За pseudo push up-ыг бүгдээрээ гараа хийм биш ингэж нуглаад ингэж нуглаад хажуу талаас нэг юм харагдана. Яг тгширч өгнө. Тэгээд тгширч өгөөд доошлохдоо цэнэхтээ одоо ингэсэн юм За 15. Фүү. За энэ хүү дасгалууд байна жоохон агсан төвсний дасгалууд учраас анхан суралцж байгаа хүмүүс хийхдээ бундаа 30 секундын завсарлага аваад хийж иж болно нэгний дасгалын дараа. За дараагийн дасгал нь tuck planche push ups. Энэ болохоор хоёр сандлыг цог төрнийг бодож аваад 6 удаа сонирх байгаа. Зэ Хоёр санал аваад жоод зураад дараа ингэж тавьсан гэсэн. Тэгшлээд зүйлийг бариад өгөх хэрэгтэй. За. За энэ хан tag crunch push ups аа. Саяны дасгалыг хийхдээ хамгийн гол нь мөрөө 3 цагт чангалж өгөх хэрэгтэй байна. За хамгийн сүүлийн дасгал маань handstand push up against the wall мөн 4 удаа. За бүгдээ эхэлцгээе. Би энэ удаагийн тасалбар ингээд нүрээ дууслаа. Гэтэ 5 хүн дуусаг байгаа шүү. Бис одоо үргэлжлүүлээд 2 тас 2 цикл орно. Тэгээ дундаа 30 секунд ямарч авах мартуу мартуу. За тэгээ нхон хэрхэн хөлөрч мөн ачаал авсныг харж байгаа бох. Энэ зүгээр ядралт бол биш энэ бол ачаал болж ирэх гэсэн үг шүү. За энэ хүү таслыг хийснээр та мөрөндөө бяр суун мөн гэрийн нөхцөлд ямар төхөөрөмжгүй эрүүл харгаар өөрөө мөр болно, гурван хөгжүүлэх бас л байгаа. За subscribe and like button даха мартав. Бүгдээрээ дараагийн дугаараар уулзцаа. Эрдэн байлаа.